Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео расскажу о новом интересном проекте. Проект называется Coin. А, в общем, что у нас интересного по данному проекту? Как вы уже поняли из названия, э, пытаются сделать, скажем так, концепцию, интеграцию блокчейна и самой платформы краудфандинга. Как вы знаете, для чего нужен краудфандинг? Это, скажем так, э, платформа для стартапов, на которых собирает деньги для запуска проектов. То есть, я так понимаю, это после интеграции будет в основном вся оплата идти через данную монету. Как бы особо мы на этом задерживаться, углубляться не будем. Поэтому мы сразу перейдем к деталям проекта. Давайте посмотрим дорожную карту. Как видите, у нас уже, скажем так, третий квартал, можно сказать, прошел. Э, была блокчейн-разработка, э, кодинг у них был. В общем, у них сейчас в разработке это белая бумага, разработка веб-сайта, Explorer у них все готово. с этим у нас тоже все отлично. Также у них потом э, получается релиз белой бумаги. В общем, у них тут небольшая, скажем так, промо-акция, там баунти, аирдропы. Это тоже как бы все пройдено уже. Но, тем не менее, должны быть еще какие-нибудь интересные аирдропы, баунти. Сейчас идет пресейл. На преселе довольно-таки у них активно все, хорошо все продается. И они обещают в ближайшие дни попасть на биржу CryptoBridge. Чем интересен для нас этот проект, как мы на нем сможем быстро заработать. А, в общем, рой сейчас высокий, а, ноды стоят, скажем так, по стандарту 0.3, 0.4, 0.5. У них там будет три уровня пресейла. Первый 10 минут 0.3, потом 0.4 и потом, конечно же, 0.5. Если сейчас взять ноду, то она очень быстро окупится. А, получится еще одна нода. Можно потом поставить дальше, чтобы копала. Но тем не менее в ближайшие дни появится биржа и тогда можно будет уже торговать монетами и сделать, скажем так, неплохие иксы. Можно будет сделать там x3, я думаю, свободно. Поэтому как бы по дорожной карте мы особо здесь задерживаться не будем. Сейчас посмотрим, какие у нас уже есть листинги. И посмотрим, что у них, в общем, скажем так, будет по дорожной карте чуть попозже скажем так, партнерство, маркетинг, ну все как по стандарту идет. В принципе, как бы ничего сверхъестественного мы здесь не увидели. Э, для нас интересно это ROI и как быстро на этом заработать. Ну, небольшая краткая спецификация проекта. Алгоритм у нас NeoScrypt, premine 200 тысяч, всего 18 миллионов монет, как видите. Premine очень маленький. В принципе, это как хорошо для проекта, то есть больше монет будет, я так понимаю, у людей, которые держат ноды, которые покупают монеты. То есть у самих разработчиков всего лишь 200 тысяч относительно 17 миллионов. Это не такая уж и большая сумма. Также у нас постмайнинг 15%, а мастернода берет себе 85%. Как по мне, так это ну, нормальный процент. Поэтому на мастерноде можно быстренько поднять денег, на этом заработать. По стандарту у нас три кошелька Windows под Apple и Linux – даже есть небольшой гайд, гайд по установке мастерноды. Поэтому как бы на этом здесь ничего особенного тут нету. Ну, по стандарту социальные сети. Заходите, мужики, в Discord. Там всегда вы увидите первые новости. Сможете следить за проектом. Довольно-таки хорошая, добрая, отзывчивая администрация. Всегда постарается ответить, помочь. В общем, всегда будете в курсе всех новостей. А как вы знаете, у кого есть у первого новость, тот и в плюсе остается. В общем, переходим мы на MNCN Online. Здесь у нас показывают в сети уже активных 32 ноды, рой 5 дней. То есть, если мастернода стоит 0.3 биткоина, то в принципе она очень быстро окупится за эти 5 дней. У вас будет уже 2 ноды. Потом вы уже будете смотреть, какой курс будет по бирже. Продавать сразу, либо придержать еще поддержать. Ну, будем уже смотреть по развитию проекта. Но ну, лично я считаю, в данный момент еще можно купить ноду и, наверное, x2, 2,5 сделать смело. Как видите, здесь по стандарту там Explorer, да, ссылочки, Discord, там Facebook. Как бы для нас это не особо интересно, так что мы это пропускаем. А, на MN Trend тоже залистились. Точно такая же информация, как и на MNCN Online. Поэтому все у нас отлично. Ждем биржу. Как-то так. После выхода на биржу, тогда можно будет и с курсом поиграть. И опять же, на этом тоже можно будет хорошо заработать. В общем, оставляйте свои комментарии под видео, что вы думаете по данному проекту. Поддержите видео лайком, подписочкой на канал. А пока у меня на этом все. Давайте, мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.